Schlittschuh! on the night. Alter! Ja was, Alter? Was willst du? du behindert oder was? Überhol doch ordentlich! du behindert, Mann? Behindert doch raus, Digga! Alter, guck doch mal hin hier! Halt die Was ist das, Digga? Kotze! Was, was will die machen? jederzeit verpflichtet dazu, zwischen den Rollern genug Platz zu lassen, dass ein Auto dazwischen fahren kann. Wir sind so gar nicht zu verpflichtet. Ihr seid, aber wo habt ihr denn eure Fahrschule gemacht? Alter. Unglaublich sowas hier. Ja, unglaublich? Ja, was überholen die vom Kreisverkehr? Sag mal. Ihr seid dazu verpflichtet. Ich habe gar, hab gar keine ja. Pflichten hier. Ja, vor der, vor, vom Kreisverkehr. Und da reindrängeln wollen. Genau. Durchgezogene Linie ist auch noch gewesen, ne? Ja. Na gut. Haben wir es ja geklärt.